Como nací, saberlo, puro, sencillo y optimista. De pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre el altar de mi ventana artista, o que bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, ¡Gracias! común. Amém.